Здесь угля место. Угу. Скасалаєшку. Шкасти було. There's enough. Kaip... Čia filmuoju? Jo. Nematau, kur čia kur. Kas čia filmuoju? Taip. Žiūrėk, kas čia su... Su maklerį. Įtariu, kad čia pavietė įpista jau. Gal ir nebus. Laidai supystina viską. Na. <laughs> Bună că tătai pe gândit bătul ăsta. Ne-a făcut că păles palvă. Da. Ну, ну по-моему, Если кругался один из то кейстас, ну, блядь, были обшивки, если ты требует лада, нахуй. Ну, я. Ну, че, блядь. Катем на потенках порвал воду. dabar tai būtų labai gerai neužtrumpyti. Ir susirasti čia šitos laidos. Net ne pagal spalvą čia. Čia kad ar bėginis tai geltonas yra laidai. Kodėl 3-4 būdu? Ten kažkoks gal šildymas buvęs odų, žinai. Čia nėra šiškės tas buvo. Chile de Marpaiuncas, блядь. Бесесен. Salinas, блядь. Bani 2030. Paimi. Știi? Mhm.